大家好，今日讲仙女座级，大部分资讯嚟自维基百科网站，以后唔会再制作 OP 嘅啦。呢架仙女座号咧先后登场喺《再见宇宙战舰大和号》外的战士们同埋《宇宙战舰大和号二》。仙女座级建造背景系地球联邦唔会阻大和号打赢加美拉，斯，系靠性能去打赢嘅喺《再见宇宙战舰大和号》。 爱的戰士們》裏边咧，仙女座號係仙女座級嘅一號艦，亦都係地球艦隊裏边嘅護衛艦。喺結局裏边，仙女座號同埋无畏艦發射放散波龙炮之後咧，被白色水星變態嘅重力扯咗落去。 成喺宇宙战舰大和号二里边嘅仙女座咧都系护卫舰，不过换咗男长，就系喺再见宇宙战舰大和号外的战士们里边嘅要与舰共沉嘅土方龙。呢架仙女座号喺八星碎仙嘅战斗里边咧受损严重，最后咧直接撞上咗城市要塞，但城市要塞一啲事都冇。喺宇宙战舰大和号二里边，大和号曾经一度被安排安装仙女座级嘅自动系统，但系最后冇安装到。 战舰基本数据：全长二百七十五米，全阔六十六点二米，重量为九万八千吨，引擎为新波动引擎，船员九十五个。武器方面，舰手波动炮两座，加雷装五百零八毫米冲击炮四座。

可怜啊，二号男。仙女座号嘅波动炮咧，只可以发射高散波动炮，自身航速咧比大和快好多。有人试过辅助推进器啩？仙女座号本身就具备咗比较高嘅自动化，所以咧船只有大和号嘅。 八十 percent，而后座男兵喺副片导演之前辑版嘅结尾出现。呢类型嘅仙女座级登场喺二零二第一集，单靠降沙波龙炮消灭咗第八、第九、第六嘅加特兰尼斯男队。r u 喺之后担任地球联邦男队嘅旗男之一。 战舰基本数据：战舰型，全长四百四十四米，全幅一百一十四米，全高一百四十米。引擎方面，次热波动引擎一座，开演文物冲辅助引擎四座。船员二百名或以下。武器方面，南手波动炮两座，三联装四百零六毫米洋电子冲击主炮四座。主炮口径同爱可华级嘅主炮口径一样。 男手速射鱼雷发射管四个，小型鱼雷发射管八个，蓝质导弹发射口十六个，动力粒子扩散器四座，反蓝榴弹发射架两座，啊，空间鱼雷发射架四座，蓝底导弹发射架十座，短鱼雷发射管十六个，近战六联装侧面光射炮两座，蓝旗防御冲击炮三座，扩散防炮一座。 同埋四座脉冲仿炮。舰载机方面，一色宇宙战斗机三十六架，白色太空侦察机两架 s 九七太空运输机两架，登陆艇两架。航母型全长四百八十四米，全方一百四十米，全高一百四十米。喺备方面，全方两件一座，备用两个中副引擎四座。武器方面，舰手波动炮两座，三备咗四百零六毫米型电子冲击主炮两座，舰首速四鱼雷四座，准备粒子扩散器四座，小型鱼雷发射管八个，反舰流弹发射架。 两座，太空鱼雷发射架四座，蓝底导弹发射架十个，十八个大型鱼雷发射管，暗箭六联装侧面光线炮两座，蓝嘅防御冲击炮三座，同埋四座麦速防炮。舰载机方面，一式宇宙战斗机一百八十架，白色太空侦察机两架 s 九七太空运输机两架。 登陆艇两架，仙女座级嘅波动炮可以切换扩散波动炮同埋收缩波动炮两个模式。重力粒子扩散除咗可以发射能量弹丝碎物质，仲可以产生能量护盾。产生出嚟嘅能量护盾可以顶住加特蒂第四级嘅加农炮嘅攻击，仲可以攞嚟汇聚波动炮嘅能量，集中一次性爆发。至于呢个护盾顶唔顶得住由二百五十万条菜虫组成嘅广域加农炮攻击呢？ 我唔知道啦。仙女座级嘅主炮比大和号嘅主炮射速快，大和号一秒发射一发，仙女座级一秒发射两至三发，仲可以发射实弹添。波动护盾嘅防御性能比大和号高啲，但基本上系剧里边冇 show 过系点嘅样。波动护盾持续时间究竟系超过二十分钟啊？ 定系少过二十分钟呢？航母型嘅仙女座卡呢牺牲咗火力，就变咗为增加大量战机。蓝色导弹发射架就改为飞机弹射口。仙女座级本身自动化程度比较高，船员只有大和号船嘅二十 percent。

之后翻返你地球时间正常工厂进行维修，维修完啦就以新嘅皮肤上战场，仲改咗个编号二 z 二 z 二 z 零零零一，原本剧本就唔存在嘅。多谢晒啊，小林胜。机动性大幅上升喺澳洲大和户后难体严重受损，入火星大气层后爆炸沉没。可怜嘅仙女做好被虚冤啊！二号难不缩五冇沉没喺火星前年后左缘有好多弹坑。 三号舰阿波罗落母喺土星战役里边丧失动力，被白色水星嘅变态重力扯咗落去，最后成为咗毁灭导弹嘅靶。沉咗咯。四号舰阿基里斯喺火星战役后揽嘅左侧损毁喺二零五里边。五号舰三叔二冇沉没喺火星战役后舰体又缘有巨大嘅缺口。OK，讲完再见，拜拜。 大家以为我咁快 say goodbye？旧版嘅仙女座级想表达，而重制版嘅仙女座想表达。但系斯塔沙系反对滥用波动炮，而唔系反对用波动炮啊！仲有设计仙女座级点解要参考加美拉斯嘅战舰咩？我而家有啲担心仙女座家咁嘅多导弹发射架。